hushidan bilmasa dirni suchuk lafzi bilan shod etsa erne oy singillarim bizni ko'rib turgan qizchalar eng yaxshi ayol shunday ayolki uni og'zidan bema'ni gap chiqmasa gapiradigan gapi ishdan ko'chadan charchab kelgan erini ko'nglini ovlash bo'lsa eng yaxshi ayol shu ayol buni qanaqa bo'ladi ta'rifni qarang bu ayol shunaqa bo'ladiki agar o'n yil uyida bo'lmasa un uni chiqmas uni aytarga bir kun uydagi muammoni eriga aytmaydi uyni ichidagi muammoni ham eriga aytmaydi bir narsa qilib o'zi hal qilgisi keladi sirin fosh aylamas garg'amda bo'lsin agar tang bo'lsa aytur bo'lsa bo'lsa erini sirini hech qachon ko'chaga chiqib aytmaydi har qanaqangi og'ir ahvolda bo'lsin har qancha mushkul bo'lsin u nima deydi bo'lsa bo'lsa siz tiriksiz u ko'rdingizmi shunaqa denglar meni eshitmagan qizlarga sizlar ayol qizlaringizga aytib beringlar ayollaringga ilininglar ular boyagi joyga kelmasa agar shunaqa ayol bo'lsa bu ayoldan hech narsa haqida so'rashmaydi boshqa u allohga itoat qilsa allohga iymon keltirsa namoz o'qisa eriga itoat qilsa qiyomat qoyim bo'lganda ayol kishidan birinchi so'raladigan narsa namoz bilan eri shu ikkovidan o'tib ketsa o'tib ketdi boshqa narsadan so'ralmasa ajab emas agar zanni muningdek bo'lsa hishdi ani bilgil bu dunyoni behishdi kimda shunaqa xotin bor kimda shunaqa xotini bo'lsa bilib olsinki bu dunyoda bir jannatga tushib qolibdi bu chunki qancha qancha odamlarni bilamiz dunyoda yo'q do'zaxga tushgan men o'tgan safar tavsiya qildim uylanmagan yigitlar robbana atina fid dunyani aytib yuringlar mana shuni tafsirida vaqina azoban nordi bizni do'zaxdan saqla degani shu dunyoda yomon xotindan saqla ma'nosi bor shu qaro dema kimda shunaqa xotini bor desam o'ylab turibsizku qaro dema qaro xush fe'li xo'yi nakudur na ko'cha ko'rsa nakoyi meni xotinim qora demagin sen uni ibodatiga qara uni iffatiga qara ko'cha ko'yda begona odamlarda xotini bo'lib yurgandan uyingda seni xotining bo'lsin xunuk bo'lsa ham g'animat ko'r topilsa xulqi xush ko'r balodiri joniga suxan xanshur xulqi xush bo'lsayu juda xulqi yaxshi ekanu ko'zi ko'r ekan sen shuni g'animat ko'r balodir joninga suxan sho'r agar moh bo'lsa oy bo'lsa tili yomon bo'lsa seni joningga balo bu o'sha haligi yaxshi senga buni g'animat bil yomon xotin shayotin hamchisidir qo'ling bog'lag'uvchi arg'amchisidir nimaga bunaqa chunki yomon xotin yaxshi xotinni nima dedik odamni dinini kamolatga yetkazib qo'yadigan dedik yomon xotin odamni butunlay tortib ketadigan shaytonni qamchisi bu seni qo'lingni bog'lab qo'yadi bu xudodan so'rash kerak ekan yaxshi ayol so'rash kerak ekan yaxshi ayolingiz bo'lsa g'animat bilishingiz kerak ekan men yuqorida bir gap aytdim yosh bolalar uchun azal kundan agarcha xavfi yo'qsan agar to'qsonga kirsang ko'ngli to'qson hmm. ba'zi bir kishilar bo'ladi azal kun haqida o'ylashmaydi bir kun o'lib qolishni o'ylamaydi o'lgandan keyin ba'zi bir odamlar o'lsa tamom deydi hamma ishdan qutuldim deydi ba'zi bir odamlar o'limini kutadi o'lsamu oshig'imga yaxshi ko'rganimga erishaman deydi u odam doim tayyorgarlik ko'rib yuradi yo'q agar azal kundan qiyomat kundan g'ami bo'lmasa to'qsonga kirsa ham ko'ngli to'q bo'lib yuraverar ekan azaldan qilsa kimni ko'ngli nerish bilur o'n besh yoshim ko'p bo'lki o'n besh baraka topinglar alloh taolo sizlarga ko'p rahmat yuborsin bu joyga qancha uzoqlardan kelyapsizlar xudoy taolo foydali ilm bersin foydali ilm bersin mana shu gaplarga amal nasib qilsin ko'p uzoqdagi birodarlarimizdan ijtimoiy tarmoqlarda qizlarimiz singillarimizdan ba'zi bir savollar bo'ladi shu savollardan hozir ozgina vaqtimiz bor ekan javob berib o'tamiz ba'zi bir kishilar bo'lar ekan ayollarini qizlarini ibodatdan to'sarkan menga singillarimizdan savol bo'lyapti namoz o'qiy desam erim unamayapti degan kecha shu savol men o'zi savollarni olmas edim shu savol bo'ldi rosa qiynalib ketyapman birodarlar o'zi namoz o'qiyman desa bu baxt emasmi qancha qancha birodarlarimiz xotiniga namoz o'qigin deb qiynalib yuribdi xudoy taolo qur'oni karimda aytadi ey payg'ambarim siz kofir bo'lgan kishilarga hazrati nuh bilan hazrati lutni ayollari haqida aytib bering tahta abdayni min ular bizni eng yaxshi ko'rgan bandalarimiz qaramog'ida edi xudo hidoyat qilmadi ular hidoyatga kelisholmadi sizni bir bechora bir bizga o'xshagan bir fosiq odamni ayoli namoz o'qiyman desa qanday baxt bu bunga yo'l berish kerak imkoniyat berish kerak yigitlarimizdan savol bo'ladi qiyin savol bo'ladi men namoz o'qiyman desam uyimdagilar ruxsat bermayapti bir yigitdan kecha menga savol bo'libdi domla deydi men uylandim ayolim bilan rosayam yaxshi edik judayam yaxshi ko'rar edim men uni u meni yaxshi ko'rar edi ikkita farzandimiz bor uydagilar qo'ymay bizni ajratib yubordi yana uylandim deydi boshqa ayolga uylandim deydi yaqinda uni ham haydashdi deydi menga endi yana uylaymiz deyishyapti men nima qilay ota onamni gapiga kirib yana uylanaymi yo to'xtayman shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlar aytganlar ota onani gapiga kirib xotin qo'yish harom dedilar bu mumkin emas hayda bu xotin endi boshqa xotin olib beraman desa xo'p demang ko'nmang bunga mumkin emas sizni gunohga buyursa bu ishni qilmanglar bu yigitlarimizga aytayotgan gap endi otalarimizga gap bu ishga buyurmayman bolangizni siz bolangizni do'zaxga tushishini xohlaysizmi xotinini haydab yuborsa do'zaxga tushadi demoqchi emasman u bu dunyoni do'zaxiku bu o'zi yaxshi ko'rsa farzandlar ko'rgan bo'lsa bu ayollarni yaxshi yashasa mana buni haydatib yuborasizmi shu dunyoni o'zida do'zaxga solasiz mana alloh taolo yordam bersin tavfiq bersin birodarlar ertaroq juma namozini boshlaymiz men tashqarida bir soat oshiq bo'ldi kelganimga tashqarida turibdi odamlar kelgan azizlarim yosh bolalarni olib kelmanglar men rahmim kelib ketdi tashqarida ko'karib ketibdi qo'llari mo'ysafidlar tashqarida o'tiribsizlar alloh taolo bizni avf etsin men tashqaridagi xodim yigitlarimiz uchun ham sizlardan uzr so'rayman ba'zi bir qo'polliklar bo'layotgan bo'lsa kechiringlar ularni hamma jamoatimizni duo qilinglar ya robbi يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث xudoyo bu joyga kelganlarni hammalarini avf et xudoyo bugun juma o'qiganlarni hammalarini avf et ichimizda mo'ysafidlar bor begunoh kishilar bor xudoyo ular sababli bizlarni kechir yer yurtimizdan tinch qil xudoyo fitna fasodlardan panohingda saqla yo robbim bizga manfaatli ilm ber hech qachon ibodatdan ajratib qo'yma umrimizni oxirigacha sendan yiroq qilma faqatgina seni roziligi uchun yashashga nasib et robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrota a'yunin vaj'alna lil muttaqina imama ya arhamar rohim assalomu